kale ah, tuli wa mukulu calvin kayanja erinnya lyange nze sonko muhammad tujja netuwayamuoku ensonga ez'enjawulo ziba zigenda mumaaso mu ggwanga lyaffe erya uganda omukulu bugingo wakananland musajja atera nnyo okuva mumawulire abeera ku kino ali ku kino wuye tumulabye ku bob wine ali ku kino ensonga z'ebisiyaga bob wine siye pulezidenti netwamulabye ng'ate agamba gwalinze alabe ng'abaako ensonga gy'ayogera Uh, ku yebisiyaga kazanyo kabirenga kamaze ku closingibwa mu mbera yemu ate yavuddeyo abaana be bali bafuna manyo obutakkaanya alina amakulu agaabo jingo alina ne tedi bujingo waliwo enawulira bamuyita haaji naye abaana yakaabe n'amaziga n'ayita n'abagoberezi n'abagaba naye mujja ku kituuti wano buli alina omuntu nga tamusonyiwanga tusonyiwa abantu omukulu osiibya otye ndi bulungi mm. Mm. bujingo oli mulokole mm. mm. so, Mm, ndi mulokole osabira ko ewa bugingo nsabira mu nyumba wange <laughs> olina kyakyewaka nze pasita wa mukyala wange n'amafutan'abaana n'amafuta nga <laughs> eh, musiiga ebyaddala negakola kyawandiikibwa nti bugingo pasita mu bayibuli mwekiri ah, naye bagamba nti omugenda musabirako ewamu kati ngafe abasiraamu nga jama eh, katonda yawonekulanya abalinkuŋŋaanya abaana bange nze pasita wabwe eh, famire eyange Eh. ekimu ekyekumi tukiryamu nkoko buli wesande era oyitangako ewange <laughs> enkokola eno supu tumujja mu nkokola Eh. simple because <laughs> olaba pasta eh. asaba bobi wine nti yogera ku bisiyaga nga tagambye katonda nti baako kyokola ku bisiyaga eh, kati lwaki situula mu ddiire wange nempita mukyala wange nemusumba n'abaana bange ekimu kyekumi netukiryamuati kyenkugamba kubanga gwe bw'oba ogamba bobi wine nti yogera ku bisiyaga ng'ate ne pulezidenti w'eggwanga omumanyi asobole okukeera n'agandi buli musiyaza attibwe nekikolebwa mm. Mm. oba katonda kale gw'oweereza gwogamba nze ono gwe nazuula nti ye muyinza wa buli kintu kyonna mm. gwe nogamba nti a katonda sirika bobi waini yaba ayogera ku nsonga eno mm. ani ali waggulu waani ku gwosinza ne bobi waini ah, alingaalaze nti bobi waini pureziden wa uganda anti kati kyenkugamba nedda nagwaweereza Mm-hmm. kubanga abasumba edda balina values ne directions mwe bakolera ensonga zaabwe mm-hmm. ng'abasumba abo bwe bakeera ku makya ne bagamba tugenda kukusabira abasiyazi mwenna mufe abasiyazi bakeera kudduka misinde e bagenda kutuloopeewa katonda ne bakyayinza okukugamba nti bugingo yagaye nti agenda kusabira abasiyazi baffe n'otyamu agamba ojja kubamu enduulu abaana bo bakulemye buli omu akolera graduation gyayagadde tolinnye mm. nayo mm. <laughs> okyayina ebizibu n'abaana bo katonda alemeddwa bigonjoola ngaodda ku birala mm. first of all nze ndi musajja ow'enaalemu naye mugenda kumpagiza bobi eh, wayini kankubuulire kino mugenda kumpagiza bobi wayini n'ensonga ze twandikutteko ne bagaa nti enaalemu ekoze kino Mm. nakyo kyennyini kati musaba bobi wine first of all singa bobi wine avaayo n'akola ku nsonga y'ebisiyaga mm. ng'abasumba ebalemye mm. mm. kuba mmwe aba abadde abakatonda mwanditulaze bobi wine bw'aba mubi mu nsonga eno tulageeyo gwe walokosa nga yamuyigiriza ebisiyaga Eh, okitegedde mm. bugingo yandikubye nnyo bobi wine ngaajeyo abavubuka ngaaba ao ah, oh, bano baalokoka ekitiibwa netendo kati bakiddiza mukama bobi wine yeyabayigiriza ebisiyaga mm. bw'oba tolina ekizampa efaananabw etyo omusajja omwagaza ki kyofala akasajja kano kakyabaliidinga nnyo kagezi obwongo kayina mm. kubanga toyinza kuŋŋamba maka ago gakulema oli ku ki ku bisiyaga one first of all bobi wine bw'omwambula ebitiibwa byonna ebyobyobufuzi n'ogamba kati azenga pasita bwe bamuteeka wali tusimba emabega wa bujingo ne bobiwaini basimbawa faso ekizambo za bobiwaini zezirwa omuyita muyaga naye akuumye famire ye Yeah, ayanganya omukyala we nnyo nnyo nnyo. Kati abantu ogenda kubayingiza ekisiyaga bw'okiteeka mu Bobi Wine otya? Mm-hmm. Bw'ogamba nti Bobi Wine awagira ebisiyaga, mm-hmm. anywedde ne mukyala wo ow'empeta n'abaana bonna amanya buli omu bwe yasuze. Mm-hmm. Nga ggwe owa Katonda oli mu bakyala babiri, <laughs> oli mu bakyala babiri n'abaana bo tomanyi bwe basula. Mm-hmm. Olwo sigenze ku Bobi Wine ow'ekisiyaga. Nkitegeera. Kati nkugambye, bw'oba ogamba nti Bobi Wine ow'ekisiyaga. Mm-hmm. asobola okukuuma famire ye mukyalo omu abaana buli omu amanya bwe yasuze gwe pasito wa katonda ng'abaana be obwetondera bwetondedde simanyi mbasonyie tomanyi bwe baasuze n'abakyalo oli mu babiri naye ng'oli katonda mm. olwo ensi togisindise wa musiyazi ah, ah! omukyala alina omu aliriddawo omu kati kankubuulire n'ekiswaza ennyo omusumba weebaka n'omukyala nga tomwanjulanga temuli bampeta babagatira mu katuuti ki ne bayibuli emulemye okutegera neze ngambye bye bino ebigenda okutusindikiriza atugambe ah, fe tuli ku mwana waffe owemagere eh. okitegedde kyenkugamba toyinza kuŋamba pasita talina values notandika kweweeyinga na geto yuti mm-hmm. geto yut bw'aba alina values ezisinga eza pasita ojja kutusanga wa geto youth cause we need values Mm. twetaaga omuntu ayogera ku bufumbo nti bwete bwe bakola bwe bakwata ne famire nze nagambye ensabira wange bikozi bugingo kyakya mm. eringa ekizaaliro ky'embizi amakaga omukazi we waasula tomulaba ngaali mu bisooto pasita naye wasula nti wakola wata naye mukazi wenyumba gyasulamu wagirabye anti endigeza yakazasimaze ogwetereereza omusumba tenkubuulira ah, musumba kyasooka okwetereereza nga katonda tomuterereza anti kyenkugamba ekyo kati lwaki tetugenda wa lastaman era bobi waini n'atandikawo enzikiriza fe ojja kutulabayo <laughs> kati kankugambye bw'oba n'ekizibu mu makaago olwaleero ogenda waani wa bugingo wa bobi waini Ah, ndi musiraamu manyiddaka ah, ah, tubatunuulire nga si mu bulokole olina bizibu eh. mu famire yo ogenda wani otabuseemu ne mukyalawo mm. toyinza kugenda ku waabwe toyinza kugenda wammwe toyina muntu mukulu abayinza basoosowaza oba kubatawuluza ogenda wani tewerama bibuuzo nkubuuza olwaleero fenna tuli basajja bakulu otabuseemu ne mukyalawo eh. ogenda wani wa bobi waini wa bugingo wa pasita oba wa muyaga bobi waini toyinza kuprovokingman with values mm-hmm. okitegedde tosobola kuprovokingman with values mwegobako abawagizi mm. nkugambye olwaleero bobi wayini nze bwe mba n'ebizibu mu famire yange siyinza kunoonya bugingo mm. omusajja akyalina ebizibu ali mpaka zaaba <laughs> abaana akugambye buli omu kati oŋamba otya nti oli pasita oli oli pasta omwa abaana bo akamala emyaka egi toyogera nabo nze nkutwalira ebizibu by'abaana bange oŋŋambe ki naye kyabaana kati yakikiryali ate yakikiryalinzeyonebensonyiwana <laughs> ate yesonyiye walabyeyo omwana ewuwe n'omutima n'agwoza n'akaaba n'abaati <laughs> senkubuulira ajja kutereera mpola hmm. kazi bobi waini waawuliddeko ng'akayana n'abaana be kati ye widimani ye muyaga gwe boogerako ye musiyazi eh. ati kyenkugamba to provoking a man with values mm. mu mm. politics tulina kyetuyita nti omuntu bw'omanyanga akusinga mm. mukuba ebbali mm. kubanga olina ensobizo singa aleeta ensobizo malako otya mm. okitegedde mm. so mu mbeera eno yonna njagala kusaba bugingo tudde ku nnono y'ekyaki ne katonda tusabire abantu tuliyowa abantu emyoyo mm. singa wajjeyo bantu nga bawa bujulizi nga bwe baava mu bisiyaga kati bali bulungi mm. singa wajjeyo bantu nti balagala balaga bwa katonda bwe buli obulungi mm. ekyo kikuba nnyo omulabe sitaani n'omubi mm. bw'otandika okunonooza ebyobufuzi n'okuprovokinga ba politician manya nti kati bakusinga vali kubabo baconcentrate nze ku ki kye bakuliko hmm. bobi wine mugezi nnyo ne bwafuna obutabanko ne famire yetomanya eh, windman rastamani omusiyazi bw'aba alina omukazi omu nga tolinaayo omwana mulala gwe wali olabye nti wa bobi wine muwe kulediti hmm. pasito batabaddemu ozunzeadabayo ah, ah, ah, labayo kankubuuza kino ase obwetutyo olinakwe otugambayo akasembayo mm. njagala kubakubiriza kubeera bakozi nakukola buli kimu kyonna mu myaka gyammwe emituufu bw'oba oyenda mu budde obwoyenda oleme kutusumbuwa nga isima mu bukadde mm. yalaba bano yalaba bambadde obubi yalaba bino nabiri ku supiidi nnyo ebintu abikoze mu kaseera akasembayo mm. okitegedde so bavubuka tukole buli kimu kyonna mu budde bwakyo bampita calvin kayanja bakubiriza okukola n'okukola ebyo byokka ebiteeka emmere yammwe ku mmeeza okay so tutambuliddeko wa kelvin kayanja olunaku olwaleero ofiisi ze ali bayita mutundwe mutundwe onaudde ku madaala emutundwe eh. eh, ku madaala oyinza okunoonya kelvin kayanja ngaoyagala okumwebuuza ku bintu ebyo okugenda ebweru kkuba ekyeyo oyinza okwetaaga gaidensi mm. ate nga naye ebintu abirimu ddala nnyo agala fuluma ggwanga ofunye obuzibu obeera ngaotukoonako oba omukoonako butereevu ononya calvin kayanja pulezidenti w'abankuba kyeyo aye newala naye abagambye akola ki ajja agenda bbanga ayingira yenyerangeza essonko muhammadi nate olunaku olwaleero atakumi nampeera abankuumire